Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abang Studeto yang berada di kota Jakarta Tabosan, tabosan, tabosan, tabosan. uh, eh, Berbagi ilmu ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman Berdasarkan pengalaman pribadi saya dan pengalaman sahabat-sahabat saya atau senior saya Ya, kalau baik silahkan diambil kalau jelek silahkan dibuang dan saya sarankan untuk para pemula atau yang mau bikin konten kita tonton channel-channel yang lain juga jangan yang biasa itu-itu aja channel itu-itu aja jangan karena yang sering-sering lab mulu itu jangan kelilinglah keliling kelilinglah mencari ilmu mencari ilmu dan kita ini jangan diam di tempat kita itu harus menjemput bola menjemput bola kalau istilah bisnis atau dagang itu kita harus menjemput bola kita jangan lari tempat kita undang kita undang-undang mereka supaya menonton video kita sahabat-sahabatku ya tetap jaga silaturahmi yang nomor utama video bagus sebagus apapun kalau kita tidak bersilaturahmi uh, saya rasa penontonnya sedikit juga ya jadi kita tetap silaturahmi itu yang paling utama yang paling jitu kopi sahabat-sahabatku oh I like kopi I like kopi ah panas Ya, sahabat-sahabatku uh, pemula ataupun pemalu, salam dari pemalu ya Abang Studio Etoy. Jadi uh, upload video itu uh, kemarin udah saya eh, tadi sudah saya upload uh, upload video itu durasi untuk pemula ya kira-kira sekitar 6 menit ya kita ambilnya harusnya kan 8 menit tapi orang jarang menonton full jadi kita ambil setengahnya aja atau berapalah jadi kita ambil 6 menit aja ya dan untuk khusus para pemula ataupun ya sesama juga ya sesama sama apaan ya harusnya kita semua juga usahakan menonton eh, video itu sampai full ya atau enggak setengahnya jadi informasi-informasi yang di bikin konten kreator itu eh, nggak separoh separuh nggak sepotong-potong ya jadi ntar salah jalan ya padahal si konten kreator itu kepingin eh, berbagi ilmu ilmu itu mahal sahabat-sahabatku betul nggak mahal cuma kita berbagi ilmu berbagi pengalaman supaya uh, maju bersama, sukses bersama. Ya, udahlah, nggak usah bahas apa-apa. Ya, jadi uh, upload video itu untuk para pemula ya yang belum tahu. Untuk yang sudah tahu ya di komen aja lah, ditambahkan saja ya di bawah kolom komentar. Untuk khusus untuk para pemula ya upload video itu kalau menurut saya itu kalau menurut saya itu ya sebaiknya sehari itu dua kali ya mau pagi mau sore mau sore bisa mau pagi ataupun sore bisa karena untuk uh, apa menambah jam tayang juga serta uh, memperlihatkan atau mempromokan promosikan uh, kalau istilah bisnis produk kita ya <laughs> produk ya ya saya ini jangan sembarangan ya masalah bisnis saya jago ya dulu saya lah kalau bisnis uh, jadi kita jangan menjem, jangan diam ya menjemput bola jadi kita usahakan uh, bikin video atau ngupload video itu sehari dua kali khusus untuk para pemula karena apa untuk menambah jam tayang kita juga dan uh, apa kan orang-orang itu kan belum kenal uh, belum kenal ke kita ya ini siapa sih kadang ngupload pertama mungkin orang lewat tapi kita ngupload lagi kedua kalau nggak ketiga baik tiga juga nggak masalah kan orang penasaran ini orang ngupload mulu siapa sih oh, si Eto ini orang yang jelek nih yang kampret nih ganggu aja gue lagi tidur gue lagi pacaran ganggu nggak apa-apa masa bodoh ya bodoh amat yang penting kita memberikan informasi ya otomatis dia bakalan e, melihat ya penasaran melihat apa yang kita upload ke satu dilewat kedua dilewat juga ketiga dilewat keempat otomatis bakalan e, menonton video kita dan tetap ya Eh, kita bersilaturahmi ya intinya, intinya silaturahmi ya kunjungi sahabat-sahabatku sahabat-sahabat yang baru sahabat lama ya intinya uh, buat sahabat pemula upload video itu uh, mau sehari sehari sekali jangan ya dua kali tiga kali tidak apa-apa karena kita ini bukan orang terkenal bukan aktris bukan aktris kita ini masuk pemula ya dan tetap jaga durasi eh, jaga durasi nonton ke tempat yang lain full like-nya juga biar kita eh, video kita bakal muncul di beranda-beranda lain yang di beranda yang menonton video kita ya sahabat-sahabatku dan durasinya juga ya durasi videonya jangan terlalu pendek usahakanlah 6 menit ya terima kasih semoga bermanfaat salam sehat selalu alap you, alap you, alap you, I will can stop loving you. Tetap semangat pemula. You, thank you, thank you. Semoga bermanfaat. Ha. Thank you.